Usha Chhabra Institute for Creative Engagement में एक बार आपका फिर से स्वागत है हर सप्ताह हम आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगु इसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो कि कुछ अलग हटकर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं तो आज हमारी इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं गीता रामानुजम जी मैम बहुत बहुत आभार कि आपने माना कि आप यहाँ आएंगे नमस्कार मैम आपका <laughs> बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर नमस्ते नमस्ते मैम तो मैं पहले आपका इंट्रोडक्शन सबसे कराऊंगी फिर आपसे बात करती हूँ अच्छा, अच्छा। Miss Geeta Ramanujan an internationally renowned story teller master trainer educator, and academician. She founded Kathalaya's International Academy of Storytelling in 1998 in Bangalore, the only credible and globally recognized academy for storytelling in the world with affiliations to USA, Scotland, and Sweden. Geeta Ramanujam is an Ashoka Fellow and has widely traveled to 43 countries and the 27 states in India to establish storytelling as a tool of learning and also to set up centers. Geeta has several awards to her credit, including the recent International Award for the Best Storyteller at Bocardue Storytelling Festival at Brazil and the Governor's Award in Tamil Nadu for the Best Story Narrator. She was also recognized and mentioned by our Prime Minister Modi ji in Man Ki Baat program. So, ma'am, Uh, आपका ये जो सफ़र है आज यहाँ मन की बात और प्राइम मिनिस्टर तक आप पहुँच गए हैं है ना uh, और शुरुआत जो है कहाँ से हुई जब आप एक स्टोरी सुनाते थे या आप एक टीचर थे तो ये एक सफ़र है इतना सालों का सच a big like history you have ना तो how do you feel today when we call you as internationally renowned storyteller and we are so proud to say all this so aap bataiye how do you feel when i am reading about your all these things kaisa lag raha hai aapko पहला धन्यवाद खुदा की आ, क्योंकि वो सब आ, आ, जैसे कि पपटियर है ना सच वो सब हमको मैनिपुलेट करते लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थ्रू आउट द जर्नी जैसे कि पहला जब मैंने इसमें कदम रखी तब अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहीं पहुंचूंगी बांटने का इच्छा था आपको पता है आप भी टीचर थे तो एक टीचर के वजह से हम अलग अलग तरीके से कैसे हमारे बच्चों को हम और इंटरेस्टिंग और ये फोर्टी मिनट्स जो पीरियड है एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड ये सब्जेक्ट्स को कैसे इंटरेस्टिंग बनाए और मुझे आ, पहले से ही जैसे कि आ, मैंने शुरू किया अपने करियर एज ए टीचर 1980 में आ, जब आ, मेरा एक बच्चा भी पैदा हुआ था और जितना उसका उम्र है उतना ही हमारा ये स्टोरी टेलिंग का उम्र भी वो शायद फोर्टी टू ईयर्स हो गई लेकिन तब तो पता नहीं था ये अवेयरनेस नहीं था कि हम कहानी बता रहे हैं क्योंकि हम जब तरीके अलग अलग ढूंढते हैं तो ढूंढने के बाद उसको जब हम देखते हैं और उसको बांटते हैं हम वहां तब टाइम नहीं मिलता कि ये क्या है सिर्फ we see the joy in children's faces तो वो लोग मैडम कल मिस दूसरा कहानी बताएंगे क्योंकि ये हिस्ट्री लेसन कैसा इंटरेस्टिंग आप बनाएंगे हम बाहर जा सकते हैं हम पॉन्ड के पास जा सकते हैं या कौन सा कहानी अब क्या हमें बताए कौन सा चार्टर है ऐसा क्योंकि उसके बाद मैं उनको एक फैक्ट फाइल जैसे कि आप एक्सप्लोर कीजिए कि ये जो मैंने कहानी बताई आपको एवोल्यूशन ऑफ मैन की जैसे कि from ape to human being ये सब आपको लाइब्रेरी में कहा मिलेगी और अपना होमवर्क में वर्कशीट जैसा हम दे देते तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये वर्कशीट जो है वो भी अलग तरीके से था और मैं बाहर उनको लेकर आउट ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस भी आ, करने के लिए मैं तैयार थी क्योंकि आई मस्ट बी ग्रेटफुल कि ये जो हुआ वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल में पहला जो स्कूल में था मैं छोटे बच्चे जैसे कि नर्सरी को उनको मैं तो लॉलीपॉप की कहानी या ये चुविंगम की कहानी क्योंकि बहुत सारे चुविंगम खाते थे उसका एक कहानी <laughs> ऐसा ऐसा बताती थी लेकिन मुझे पता नहीं था चला कि हम I am creating a story लेकिन बच्चे लोग तो बहुत attentive they were very attentive फिर वो स्कूल से हम दूसरा स्कूल चले गए जो कृष्ण स्कूल और उन्होंने मुझे इंग्लिश और सोशल साइंस का टीचर बना दिया और हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है um, मुझे भी बहुत बोरिंग लगा जैसे मैं जब मैं उसको पढ़ रही थी अपने स्कूल में लेकिन मुझे ये आ, अच्छा लगा कि मेरा पोइट्री टीचर और लिटरेचर वो और बहुत इस इस तरी, तरीके द प्रोसेस बहुत अच्छा लगा और वो मन में जम गया तो मैं सोचती थी कि if a teacher is patient and she find new ways of making the children and the concept easy for children then what is the joy ये है कि चिल्ड्रन आर है लेकिन हमारे जो ये आ, क्या बोलते हैं हमारे जो रिवाज है आ, <laughs> ये तो पहला ही था हम कुछ नया नहीं बता रहे थे आ, सब लोग अपने अपने घर में तो कहानी बताई बट बिकॉज बीस साल से हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए और इसके लिए टाइम नहीं था तो जब मैं ये स्टोरी टेलिंग बता रही थी एक दिन लाइब्रेरी में क्योंकि हम लोगों को पता टीचर्स को इतना अच्छा नहीं लगा हम्म। ये क्या इससे ऐसे बता बच्चे लोग पीछे दौड़ रहे और झाड़ में सिटिंग ऑन द ट्रीज कौन सा हिस्ट्री टीचर इसको हम निकाल देंगे <laughs> तो डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं मैं देखी हूँ गीता जी वो हमेशा जब फ्री पीरियड मिलता है तो लाइब्रेरी में वो पढ़ती रहती तो हम एक काम करेंगे कि उनको एक लाइब्रेरियन बना देंगे तो लाइब्रेरियन के बाद चुप नहीं रह सकते हम तो टीचर थे फोर्टी पीरियड्स अ वीक तो हम संभाल रहे थे तो मुझे मैं पढ़ रही थी तब लिखने शुरू की न्यूज पेपर्स के लिए नियरली फोर हंड्रेड आर्टिकल्स मैंने न्यूज पेपर के लिए लिखा हूँ और तब बच्चे लोग आते थे और दौड़ के जा वापस चले जाते थे और इतना बड़ा बुक बोलते थे कि एक दिन में पढ़ लो वी हैव फिनिश रीडिंग तो मैं हाँ। उनको सोच बोलती थी अच्छा इतना जल्दी आप पढ़ने पढ़ने को आप आपका मन लगता था मुझे इतना आई कॉन्ट रीड इट्स होगा हम आप आप मुझे बताइए ये क्या है ताकि मैं भी उसको पढ़ सकूं लेकिन तब वो तो ऐसा तो मुझे पता चला कि वो जस्ट शो ऑफ करने के लिए ये बुक ले तो कैसे इनका वो how do we inculcate interest इनके लिए तब मैंने एक्चुअल स्टोरी टेलिंग जैसे कि क्लासिक्स के तो एकदम एक्सप्रेशन से हम जब एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पहुंच गए जैसे कि एक शेर था और वो यू नो पहुंच रहा था और इतने में वो क्या हुआ उसके लिए बैलून को तो टांग तो बताओ बताओ क्या हुआ तो उनको इंटरेस्ट हो गया तो मैं बोली कि वो बुक पढ़िए और from that book you get the rest of the so everyone used to rush for the same book मेरा डायरेक्टर अपने डायरेक्टर तो बहुत अच्छे लोग अच्छे थे वो बोले गीता जी आप since you selected books for each class आप एट कॉपीज या दस कॉपी सेम स्टोरी का आप ऑर्डर कर दीजिए so I became a very popular librarian और एक दिन जैसे मैं आपको बता रही थी कि भगवान तो बहुत दयालु है वहां से देख रहे थे और वहां से एक विंक किया ऐसा तो एक लेडी ने बोला कि बहुत अच्छा तरीका है ये टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन तो क्यों ना आप मुझे एक समर कैंप एक सेवन डेज ये था 1996 में तभी भी मुझे पता नहीं था मुझे इतना इतना खुश हुआ कि कोई ये क्रिएटिव तो क्रिएटिव एंडवर को रिकग्नाइज कर रही है yes. तो मुझे बहुत अच्छा and I must thank for a lot क्योंकि पहला जो वर्कशॉप था वो सेवन डेज का था और दूसरा एक अच्छा एक आदमी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के है वो अपने बच्चों को हमारे ये यहाँ बेच दिए और लास्ट डे में उन्होंने मेरा साउंड्स मैंने तो ये lion and the mouse story एकदम वॉइस मॉड्यूलेशन से कर रही थी और व्हेन आई डिड दैट उन्होंने एक कॉलम लिखा और आई मस्ट आल्सो थैंक जब जैसे मैंने ट्रेन कोर्स rains ना तो एक जो ये स्टार था उसने मुझे फंड दिया दूसरा स्टार ने रिकग्नाइज किया और एक नक्षत्र ने आके बोला कि आप क्यों ना ये एनजीओ के लिए एक इश्यू बीस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग मेरा पहला ऑफर था ट्रेनिंग करने के लिए वो भी अडल्ट के तो मैं सोची अच्छा this is also a creative thing तो ये ये स्टोरी टेलिंग से through pictures for deaf mute Dhruv एकदम so I used to sleep रात को दो बजे और hmm. उठती थी चार बजे सिर्फ two three hours and this was the initial years तब भी मुझे ऐसा कभी भी नो टाइम टू थिंक मैं क्या कर रही हूँ मुझे कौन रिकग्निशन देगा I am I doing the right thing is it called story telling इसके लिए कुछ भक्ति नहीं इसलिए इतने साल बीत गए और बहुत सारे 2005 में ना हमने फेस्टिवल किया तब मीडिया सब हमारे बारे में ही क्या बात, <laughs> क्या हाँ क्योंकि तब तो को, कोई नहीं था story teller so people call me for other so people called me for other countries हाँ, कि आप अभी, अभी जो है आप उस समय यहाँ पर इंडिया में थोड़ा थोड़ा शुरू किए और रिकग्निशन मिला छप गया और इंटरनेशनल लेवल पर जब पहली बार कहीं गए how did you feel it कि oh my God the story telling is taking me to this place now my God that's really giving goose bumps I hope पहला स्टोरी टेलिंग अब्रॉड में जापान में ओके और and it was unforgettable memories दो सौ बच्चे थे स्कूल से और पहला बार मैंने पपेट स्टोरी बना के क्योंकि आई थॉट लैंग्वेज भी uh, आसान गए क्योंकि उनको इंग्लिश पता था लेकिन दे कुड नॉट एक्सप्रेस तो और बहुत शाही थे बच्चों तो uh, मैं सोचा तो ये पर्सन कॉल्ड अस उन्होंने बोला कि मैं पियानो बजाऊंगी और आप कहानी बताइए और बहुत सारे मैंने माइम अच्छा। यूज जैसे कि जस्ट ट्यून और ये पपेट ऐसा moving and hands और फिर एक्सप्रेशन तो आवाज मैंने ट्राई uh, किया था उनके साथ फिर मुझे लगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग क्योंकि बहुत सारे उनके न्यूज़पेपर्स में हमारे बारे में लिखे थे और I was very happy because children was so affectionate मैं जब स्क्रीन के uh, बाहर आई ये पपेट के साथ उन्होंने एकदम आके मुझे हक कर दिया और और बहुत एकदम they were so happy in fact Japanese children are not very expressive लेकिन और हर एक अबाउट फोर्टी चिल्ड्रन ने अपने अपने बैग में एक ओरिगेमी का पीस रखा था और उन्होंने मुझे ऐसा एक गिफ्ट दे दिया oh. वो जो ओरिगेमी पीसेस था उसका and that gift I still have क्योंकि बहुत मैं उसको Uh, relish karti hu. So this was my first story. Story bahut acha laga, bahut acha laga. And ma'am, you have visited to so many countries now, mm -hmm. and uh, uh, you just tell me that you, when you tell your story, you are so passionate about it. So, what is a story for you? Like, in one two sentences what do you mean by a story because as soon as you talk about story you just smile and then the whole energy comes over there so what does a story mean to you um, for me it's more like uh, an avatar yes that's um, what because your <laughs> face really just uh, shines at that time and you are just into that <laughs> very good mm. मुझे लगता है कि कहानी the story approaches you you don't have to go for the story वो जो गैप है अब तक मैं समझ नहीं पाई क्यों why this particular story comes to a particular person and becomes that avatar you know and why I to tell this story so many times और इससे भी अच्छा कहानियां हैं है। लेकिन वो they don't last sometimes you don't know why जैसे कि रिलेशनशिप्स है ना कभी कभी हम दो मिनट के लिए किसी को मिलते हैं एक सोल कनेक्शन हो जाती है और पता नहीं even if you meet them after eight years और टेन इयर्स वो कनेक्ट ऐसा yes. एकदम जम जाता कई लोग के साथ हम चालीस साल रहते हैं फिर भी हम समझ नहीं पाते है ना very तो true ma'am very I true feel very story nice ऐसा ही है for me it's a life thing Yes, yes. Uh, just I get can feel that. <laughs> We all can feel that and when you tell a story, actually. So that's why I said, what is that? Like, what do you feel when you feel that okay i want to tell a story and immediately that face really shines up and then you go deeper into that right so when we all like most of us are here storytellers now so as a storyteller what do you feel that the quality we should have utmost the, the first quality the for, foremost quality that a storyteller should have to like be impactful um first of all uh, हम uh, we I, I feel humility is and gratitude uh, क्योंकि uh, this is very easy for us uh, to say I am a storyteller तो वो ईगो बहुत एकदम बनता है हाँ जैसा रावण की दस you start growing the ego है ना Beautiful. Hmm. सो हमेशा हमको ये पता होना चाहिए कि we are only prisms it show seven colour through which the story has to pass but हमारे अपने आप में एक अहम हो जाता है कि I am a story teller and I will get the world I have to do this this this and I and I and yes identification crisis हो feel do I get a response it is there it it should be there but you should always have a parallel line जैसे कि ये कब तक हम accept karte jaate hain accept the moment accept that story allow the story to flower not you the story should remain with the people hai na ye bahut है ना तो ये बहुत जरूरी है don't ever let it get to your head yes uh, just take it as a, a beautiful profession of giving, whether people respond, don't respond, whether you're going through time. And no prejudices and no uh, opinions. humko हमको बड़ा रोल है ये जैसे मैं बोल रही थी एक अवतार है और पीपल लुक एट यू तो हम उसे we should not spoil it and we should be very careful अपना शब्द और स्पर्श हम क्या ले रहे हैं हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं और I am making a difference to a lot of people specially if it is children so I have to be very careful when I say something, whether it is political, economical, or otherwise. So I have to be both awareness, eh? and for me, it is more like meditation. Yes. I think a, a storyteller is a meditator. Okay, fine. Yeah, Very so- nice, very nice, ma'am. So, uh, previously also children used to listen to the stories, right? But now NEP 2020, they have come as like pedagogical way of storytelling. Like they are just saying that uh, storytelling should be taken as a pedagogy. So why suddenly they have thought of like this? It was already there, but uh, पीछे था अब इन्होंने एकदम फोर फ्रंट पे ला दिया ऐसा आपको हाँ क्या लगता है स्टोरीज से एजुकेटर्स क्यों चाहिए स्टोरी सुनाना क्लास में क्यों जरूरी इतना हो गया कि अभी तो सब जगह story telling story telling they are all are asking for that suddenly I remember कि पंद्रह साल पहले एक लव्या के लिए एक ट्रेनिंग किया था और वहाँ वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को थ्रू स्टोरीज कन्वे करने के लिए बहुत सारे they were taking lot of kimmat Uh, जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो uh, मैं सोच रही थी कि it has become like an ism जैसे कि एनी अदर सब्जेक्ट तो ये मुझे डर है कि द स्टोरी टेलिंग का वैल्यू जो है शब्द में और expression this cannot be measured इसको आप मेजर करके एक बुक में नहीं प्रिंट कर सकते और अगर प्रिंट करेंगे तो भी हम जो पढ़ते हैं it is different from what we tell yes है ना तो इसके लिए अगर पहला थोड़ा रिसर्च करके ट्रेनिंग देके फिर टीचर को ये बर्डन हम देंगे तो अच्छा होगा क्योंकि everything any change has to have a preparation बिना प्रिपरेशन कुछ भी देंगे तो वो पढ़ेंगे एक था कौआ वो काला था हाँ। जाएगा प्यासा कौआ था मैं भी प्यासा कौआ की कहानी बताती हूँ मैडम ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनको जैसा it's just another way of getting it out है ना तो प्यासा कौआ गया और वो पतंग डाला ऊपर पानी आया और चले गया अच्छा चिल्ड्रन अभी बच्चों के लिए प्यासा कौआ के बारे में तो ये वाटर के बारे में हम कुछ बात करेंगे और फिर टेक्स्ट बुक निकालिए और सेम सो so, ये हम जो शिफ्ट कर रहे हैं जैसे कि रोट मेथड से इंटीग्रेटेड लर्निंग को इसके लिए अगर हम ज्यादा वक्त प्रिपरेशन और ट्रेनिंग को देंगे तो it will equip the teachers ये मुझे अभी लग रहा है इट्स अ गुड थिंग मैं क्योंकि see everything is a circle हम सब साइक्लिकल है ना पहला हम पहाड़ को पहाड़ देते हैं और जो ये पेड़ है उसको पेड़ कहते हैं फिर हम देखते देखते हमको हम सोचने लगते हैं पहाड़ भी पेड़ है पेड़ भी पहाड़ है ये इंटरग्रेटेड है हम होलिस्टिक है और यहाँ की जो वातावरण सब ऐसा क्यों नहीं पहाड़ को पहाड़ी दे दीजिए but it's all a phase it's a cycle तो ये साइकिल में what we lack specially in India मुझे uh, ऐसा लगता है we are all very capable teachers are very smart लेकिन उनका अगर ट्रेनिंग दे जाए uh, थोड़ा सा it will help a lot machine में सब डाल के ड्रायर डाल के सबको सुखा देंगे फिर दूसरा एक मेथड आएगा सो <laughs> so, मैम आपने स्टोरीज अलग अलग जगह गए आपने बहुत सारे स्टोरी टेलर्स को सुना और फिर हम्म। आप लिख भी रहे थे और फिर सामने ये चीज आ गई हाँ। <laughs> written by ma'am tales from the world तो मैम ये जो स्टोरीज आपने लिखी हैं और इसके बिगनिंग हाँ। में मैं पढ़ रही थी and you have written your experience and beautifully done मैं सबसे बड़ी रही इलास्ट्रेशन भी बहुत सुंदर है और हाथ में पकड़ने में ना बच्चा हो बड़ा हो सभी इंटरेस्ट से इसको पढ़ेंगे है ना तो मैंने भी इसको पढ़ा बहुत अच्छा लगा और हैवी हाँ। नहीं है कहीं से भी it's not heavy at all it's so simply written ma'am बहुत अच्छा और काफी आपने डिटेलिंग किया है कोई भी मैं देख रही थी बहुत सुंदर आपने उसका छायांकन जो कहते हैं बहुत सारा सुंदरता से लिखा है एक एक पिक्चर को बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया है दैट सीनरी और सबसे बड़ी बात है आपने इसके पहले भी लिखा है हाँ। और इसके बाद में भी लिखा है एक नोट है ना और हाँ।, हाँ। इतनी सारी जगह आप गए और आपने जब सिलेक्ट किया ये तो एक बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि आपके हाँ। पास तो मुझे लगता है पूरे रूम से भी भर के पूरा इतना ज्यादा स्टोरीज है so how did you yes yes and how did you pick these many only <laughs> because आप तो जितना जानते हैं so you would like to put more एक और डाल दे क्या एक और डाल दे क्या isn't it <laughs> because you, though you have written 20 here but still many will be uh, you must be having many over there right <laughs> and actually uh, yes yes in fact uh, बहुत सारे फेवरेट टेल्स भी है जो इसमें नहीं yes, आया है आ, हाँ, हाँ, वही तो, तो हाँ, वही मैं कह रही हूँ वेरी ऑफन बहुत सारे है जैसे कि पोलैंड से एक कहानी आइसलैंड से एक और नॉर्वे और स्वीडन के भी कहानियां बहुत सारे हैं लेकिन आ, आ, मैं उनको जो पब्लिशर्स थे उनको मैं जब भेज रही थी तो थ्री सब एडिटर्स थे एक के बाद एक तो पहला उन्होंने कहा कि नैरेटिव फॉर्म में आप बेच सकते अच्छा। सो so, मैंने क्या मैंने एक्चुअली ये ट्रांसलेटेड बोलते हैं ना कि ये जब जैसे हम कहानी बताते हैं it is very different from reading तो ये कॉन्वर्सेशन नहीं लेकिन नैरेटिव स्टाइल जो बोलते हैं yes. तो मैंने ये पूरा नैरेटिव स्टाइल अपने अपने ही कहानी को सुनते सुनते मैं ट्रांसलिटरेट करके उनको भेजने को के लिए शुरू किया Uh, पहला एडिटर बहुत हैप्पी uh, थी and she was almost completing जैसे कि कोविड आ गई और uh, उन्होंने बोला अभी हम पब्लिश नहीं करेंगे और दूसरा जो सब एडिटर वो आएगी शी विल टेक चार्ज उन्होंने बताया मुझे कि मैडम uh, uh, आप नैरेटिव स्टाइल इतना ठीक नहीं लगता है हाँ। आप ये जो रिटर्न जैसे कि पढ़ने की स्टाइल आप बेस इसको करना ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच ये सब यू जाएगा हाँ। और और more more attention on words कि ये वर्ड्स को हम कैसे बेस्ट ऑर्डर में कंप्लीटली चेंज सब चेंज करके उनको बेच ये नेगेटिव स्टाइल में ही बेच दीजिए और तो, और Uh, क्या हुआ कि ईच वन के लिए जैसे कि सौ कहानियां ये सौ कहानियां में ईच सब एडिटर चूज वन सेट बोलते थे कि हम तीस कहानियां इसमें पब्लिश तो मैंने फाइनली क्या हुआ कि तीनों की एवरेज लाइकिंग जो था अच्छा उसमें से ये बीस कहानी उन्होंने हाँ तो it was quite a lot of yes because you have written so many hundreds and then like it's a huge task and 20 got selected you can say what you are saying like common you have taken out okay you are liking this yeah. Okay. oh my god but you know what beautiful they have selected in such a way कि बच्चा पढ़ेगा उसको भी अपील ऐसा so I wanted actually bring out for adults लेकिन वो कह रहे थे कि आज की हमकोस I am now 65 I started when I was about you know 2021 so last 40 years uh, there's been a lot of change in children वो अभी हैरी पॉटर पढ़ते ये पढ़ते वो पढ़ते तो आई वॉज टेलिंग दम नहीं नहीं आप जो ठीक लगता है वो ही आप सेलेक्ट कीजिए आप ही लोग वो चिल्ड्रन को भी आप ही लोग तो they have selected like that because I have read या I have read like children will really enjoy what i feel yeah. we will enjoy but children will equally enjoy कहीं कोई टफ नहीं है it's very simply done and story selection also there is nothing adult type बहुत अच्छे से है so I think children will pick up the word you say yes yes very simple yeah even I like the story of the elephant that I like Yes, this. Kurupa then. ah, they are good. All all stories are and very also cute. love that uh, K guru. Yeah, yeah. both, both. Uh, and there's a difference in the levels of the children's reading है ना. अभी तो uh, कई कई बच्चे और बहुत फॉरवर्ड है बहुत सारे पढ़ते हैं कई कई वो जो बेस लेवल में है तो आई आई फेल्ट जो भी नहीं तो नहीं बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल तो। लैंग्वेज और बहुत ही सुंदर है मतलब सिंपल होते हुए भी it's and like what I felt is अच्छा है छोटा साइज हाँ अच्छा है अच्छा साइज है मतलब हाँ, हाँ बहुत प्यारा है पर्स में भी चला जाए बैग में भी चला जाए वट हाँ। एवर है ना it's easy to carry and beautiful colours my children also mama ये तो बहुत अच्छी किताब मंगाई है this said mama it's very sweet colourful beautiful मतलब आई जस्ट लुक अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है so I said I will give you a surprise because you didn't know that I have bought it that's so cute. So <laughs> ma'am आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है और इसीलिए हमने चूज़ किया स्पेशली आपको यहाँ बुलाने के लिए तो और ये मेरा शो जो है ये एक्चुअली एंटरप्रेनर्स के लिए है कि हाउ द स्ट्रगल जर्नी जिसमें हम गुफ्तगु में बात करते हैं कि how you felt like salary मिलती है ना तो आसान है महीने में गए you get in balance okay ठीक है but what about an entrepreneur like storytelling telling जो है जैसे entrepreneurship आपने लिया उसको and uh, today so what do you feel how was the journey like fulfilling and yes uh, satisfactory and so for today like so many women who are working like entrepreneurship में जा रहे हैं अपना काम करना है so uh, what do you want to say them क्या message आप देना चाहते हैं उनको first of all I think I forgot just like my storytelling journey. Happy Women's Day to everybody. Yes. And especially to you, Usha, who's also been, and uh, to all the wonderful women who are listening to me today. And we all are beautiful from here, is what I feel. We are so close to the earth. Uh, though I believe in the very concept of Ardhanarishwara, which is we have both half men and half women. Uh, Kavi Uh, my husband now tells me you should have been born as a man. Oh. So uh, <laughs> जब आप entrepreneur बोल रहे हैं ना तो yes. कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स बहुत they were probably wanting a boy first I think and uh, somehow you get uh, you be born as a girl right so we have a lot of qualities of man like I'm not scared of the dark which I use ऐसा tactics or strategy something we take a step forward है ना मुझे हमेशा लगता था नेक्स्ट हम क्या करें इसको कैसे संभालें so there is nobody without a problem there is nobody who has not had and look at the older women they are 10 to 12 they manage the house and as indian women i feel even more so we are so capable so capable and uh, whenever i travel abroad आप बोल रहे थे ना एक बड़ा compliment मुझे एक satisfaction मिला क्योंकि lot of people used to come including men and women uh, come and tell me you indian women you know so many languages you manage so many things up साड़ी भी पहनते हैं और ये you also carry thing you are able to run you are able to win you are able to travel you are able to adapt not make me feel we are able to adapt so much तो मुझे लगा कि though we ape the West in many things let's take only the good things from them and not ape everything ऐसा मुझे लग लग रहा है कि there are certain in natural qualities हमारे अंदर इसको आप खोना जाइए क्योंकि you you you lose your यहाँ तो uh, हम स्लेव्स नहीं बनना है दूसरों का um, हम अपने freedom see one of them of my friends will always tell that don't tell the man he is not giving me freedom you must take the freedom ऐसा बोल आप अपने स्वराज को आप ले लेकर रखिए क्योंकि you're capable you're capable nobody can do anything nobody can do ये फियर क्यों है अपने आप में ये गिल्ट और फियर इसको निकाल और I want to tell them be completely free of any guilt don't let anyone nobody not a mother not a father not a husband not a child make you feel guilty because each one of us is capable each one of us is beautiful and each one of us is unique और कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ क्योंकि अपने आप में आप बहुत अच्छे हैं और बहुत सक्सेसफुल है the very fact that we are breathing, we are living, we are doing, we are being itself is a great achievement. तो हम सब संभाल सकते हैं. So I tell uh, them to tap and say, I am capable. हाँ तो this is something that I want to tell the women uh, at all times आप कभी भी किसी से um, don't have uh, envy or anger don't keep comparing go deep and be happy with yourself and you are all great we are all great so from here only a woman can think i feel a woman can do so much and we are blessed to be a woman this is what i feel a blessing hai don't curse that you're a woman woman is capable of Everything. 150 yes million things and i have seen it in my own life yeah so i think it's very important to accept yourself to love yourself and fill with love and keep giving because only a woman can give beautiful to love pyar ko band or you will be filled with love ma'am मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी एज होती जाती है ना अभी आप filled with more love I feel ऐसा कुछ होता है क्या एज हाँ, <laughs> वी कुएं में पानी हाँ कुएं में पानी हम निकालते हैं तो पानी तो बरती है रहते हैं ना सेम चीज विद लव हम देते देते हमको और भी ज्यादा सब लोग प्यार करने शुरू करेंगे सब इतना प्रेम इतना प्यार I think we have to just open and be positive. Don't let, don't stay, don't don't be bogged by anything. Chote chote, small chote things. Mein aap, se, haan. uh, so uh, only problem women is it built an invisible wall of prison. एक इनविजिबल वॉल है हम ही अपना वॉल्स को हम हम अपने दीवार को हम बनाते हैं ये दीवार मत बनाइए दीवार से बाहर आइए बहुत सुंदर मैम आज के दिन आपकी बातचीत करना बहुत ही सार्थक रहा really it was so good I can tell you and we have three ladies with us so I am involving them now in the gallery we are going so they can also ask anything you want to tell आप जो खुला है बोल सकते हैं Chainika is there Shweta is there and Vanessa is there so please most welcome Now the platform is yours <laughs> बात करिए कुछ पूछना है कुछ बोलना है हाँ। बताओ Chainika very happy women's day both of you ma'am and uh, really it's really a blessed day for me today that uh, today i got uh, gita ma'am here it, it's, i'm really blessed i can't uh, express my gratitude really I am also feeling so good. I can't tell you. really speaking. Yes, Sveta, you wanted to say something. So I wanted to ask uh, Geeta ma'am about her experiences in rural India Um, uh, because she, um, I think you went to uh, deeper parts of India much before everybody else did, and you still continue to go there. And your experience in working with NGOs and across India, I mean, that's very, really very interesting yes. to hear, and also with the tribal regions and Adivasis. So I actually stayed with the tribal women uh, more than three months uh, at a stretch. Uh, और उनके साथ uh, मैं uh, अपना समय भी बिताती थी so I used to spend a lot of time and I used to have that kanji that they have rice gajar अच्छा water morning for breakfast okay okay और uh, उनका तो उसका का खुला आसमान के नीचे फॉरेस्ट के नीला मैं सो रही and that's when I I felt कि मैं सोचती थी कि I am very brave and I am great. I, see, I can sleep under the stars and I can adapt. लेकिन जब उनके कहानियां मैं कितने सारे चाइल्ड मैरिजेस और फिर बच्चे बाई ट्वेल्व और एट किलोमीटर्स जाके पानी भर के आते थे and they still wanted that that children should not miss out और आप जो भी कहेंगे हम करेंगे हम टीचर बनेंगे देवर जस्ट फार्मर विमेन लेकिन वो बोलते थे कि हम करेंगे तो मैं सोचती थी what is what am I nothing compare to all this women first I took it as a very important task and we we created learning centres इनके लिए जैसे कि टेम्पल के पास एक उन्होंने ही बनाए और um, यू वोंट बिलीव जब मैं ट्रेनिंग उनके लिए दे रही थी कैसा कहानी बताना है तो एक ड्राई बेल था तो the lady she actually jumped into that कुएं oh. जैसे कि वो रिफ्लेक्शन है ना अच्छा तो मेरा जैसा दूसरा एक सिग्नल है और मैं जो whatever sound And she was so good she was wearing a sari actually she Oh jumped my into the well and she said see that that is how the lion died so i was Oh. thinking कि हमारे अर्बन पीपल इतना फ्लेक्सिबल करेंगे। नहीं है they were they were so good and they had such wonderful voices they sang the story they created और Letters जो है वो जो मैं वो लिख के दे सकते we will get it all done और उनके ही जो क्लॉथ वो बुन रहे थे उससे मैंने पपेट्स बनाए तो अभी मेरा पास सेंटर में है तो we gave that the first idea we got of making a kit. So तो ये मुझे ये था तो मोर देन 121 एनजीओस और पहला जो सात साल था अ, कतालिया में I use to only do for rural the story for urban started much later. Uh, Okay. parallel tha, most of my time was with the rural. uh, So thanks, Shweta, for asking. And Vanessa, you want to say something, Vanessa? Yes, firstly, it's it's a wonderful experience watching Geeta ma'am in action. Yes. I always am in awe, ma'am, that <laughs> how you maintain your energy levels. I will, <laughs> I've met you personally four years back, and Katalaya has been a life changing experience for me, definitely. <laughs> Thank you, sir. Yes. So, ma'am, my question to you is we've learned definitely a lot from you and keep continue learning. In fact, even today, I'm really know of how you approach storytelling and you integrate it, you know, as a. But what do you think, ma'am, is the greatest challenge for budding new storytellers? you know like what is something that they need to never forget i know i remember you mentioning humility humility but as a trade moves. But as a skill, what is a budding storyteller needs to focus on? Like, oh, you know, from offline, we have come to online and now it's yeah. back the transition. So right. it's like, you know, very soon we are all going to like meet children and then, you know, interact, have workshops. So what, what is that one thing or, you know, some tips of how we as storytellers can make that difference, make that link, you know? Uh, so I can I uh, uh, just suggest a very small thing? Yes, uh, ma'am. Whenever you go after something, you know, you won't get it. <laughs> like a butterfly. <laughs> like a butterfly. When you are yourself. Yes. Yeah. Well, yes, ma'am. Completely. Things will come to you. Okay. So okay. best I feel what we need today in the world is peace within oneself, which you have, Vanessa. Lord of peace. Thank I, you. I know that very well. Don't do anything, don't exert, don't pressure. You give your 100% and don't get stressed because when you're telling a story, you're also passing the stress. I'm seeing a lot yes. of storytellers who are saying, you know what happened, you know that, eh, you don't have to do so much at all, right? Yes. Let's not underestimate children. It is just yes. like a conversation. How do you talk at home? Just like that, isn't it? You don't yes, think too much for talking to your child at home, right? Absolutely. It automatically yes. comes. So you are you are fantastic as a storyteller, and I think you have discovered your puppetry as one of your skills and the best is if you're not satisfied with yourself, you can never be satisfied. There is 1 million, you will have want 2, then 2 million, you want 10, 10 million, you want 20. There's no end to it at all. So this wealth that you have within you, just keep giving. Only thing is don't get hurt, don't expect, keep going, don't get pressurized by anything because you're doing yes, a beautiful job. Thank you, ma'am. Thank you. And and just keep doing what you're doing in Gratitude. the best possible way. Always try to be better than the best in best yourself. Self. Yes. You be better than your best. Yes, Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Gita, Gita ma'am really good nuggets you have given today. बहुत ही अच्छा लगा आज आप सबसे बात करना आपसे बात करना और इतनी सारी चीज़ें पता लगी और uh, वाकई मतलब it is such a natural thing ना टू टेल अ स्टोरी है ना लेकिन वो बहुत ज़्यादा <clears throat> उसके ऊपर नाटक जब हो जाता है तो वो हाँ, बच्चे हाँ। पसंद नहीं करते है ना दैट ओवर डू हो जाता है तो फिर वो सो बी नेचुरल आराम से बोले और सब करें तो गीता जी आज आपने बहुत सारी बातें की और बहुत ही <laughs> आनंद आया तो thanks a lot that you came here you accepted it was really lovely talking to you बहुत I felt very blessed actually to be very frank कि उषा uh, जी आप I am a great admirer of yours and आप ऐसा प्लेटफॉर्म्स जो हर हफ्ता आप गुफ्तगु में कर रहे हैं it's a great thing it's a lot of effort it's not easy that is a skill तो मैं सोच रही थी as you as I told you I don't go after anything I don't chase anything आपसे जब uh, मुझे एक ये मेल मिला कि uh, we I want to interview you for Women's Day. I said, Arey, March 8th is Women's Day. Wow. And Usha ji, wow. So this was my, uh, yeah. I was so, Thankful, ma'am. <laughs> so I'm happy, so so thankful. happy, Yes. so blessed I feel because I, I only, you know, two, uh, ये सत्संग है जो Yes. two souls को recognize करते हैं and you're a great storyteller today and I want you to grow and be as beautiful as you are thank you so much ma'am thank you for your your blessing इतना आशीर्वाद मिल गया मैं तो नहा ली एकदम तो पूरी तरह से नहा ली हूँ तो ईश्वर के रूप में आप हो आज मैं आपको <laughs> सही बता रही हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू ना इन द बिगनिंग आप जब शुरू नहीं हुआ था कि I used to see your videos और मैं देखती थी आपने ना एक ड्रॉप की एक कहानी सुनाई थी एक वीडियो में एक अच्छा। ड्रॉप है कैसे वो जाता है ना हाँ, हाँ, हाँ, हाँ हाँ वो मैंने सुनी थी सालों पहले तो अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ये भी होते हैं मतलब at that time I didn't know about the story telling thing at all कि भाई स्टोरी टेलर्स <laughs> कुछ होते हैं then I saw Jeeva ma'ams also one तो मैंने कहा अरे बाप रे एक से एक कलाकार यहाँ पर है I was always in awe for you too I must say that तो uh, बहुत अच्छा लगा कि आपको मैंने मैसेज किया and you accepted I was really I said अरे बाप रे मैंने जिसको देख देख के I was dancing I will tell you really frankly I was dancing Gita ma'am आ रही है पता क्या है so I am so thankful that you accepted and we are here today और uh, इतना अच्छा दिन है आज ना women's day I know so much about women I I reminded of Joy Mukherjee बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी हुजूर आप बहुत अच्छा मैम बहुत अच्छा मजा आ गया हाँ बिल्कुल मजा आ गया अब आप दिल्ली आए तो कभी जरूर मिलेंगे थैंक यू सो मच पक्का पक्का पक्का thank you thank you to all my great people Republic India thank